ustoz otam bilan akam harom kasb qiladi yolg'on savdo qilishadi va nos yetishtirishadi men uylanmaganman oilamiz bir bo'lgani uchun luqmadan yeyapman hozir o'zim ham halol pul topaman lekin dadamlarniki bilan aralashib ketadi ular mendan ko'proq topadi men o'qiyotgan namozlarim qabul bo'lyaptimi shuni bilmoqchiman chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam bir luqma haromdan yesa qirq kun namozi ko'tarilmaydi deganlar aytingchi men nima qilay alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah oilasi faqat haromdan topadigan farzand o'sha oilasidagi topilgan haromdan yeyish masalasi demak bunda tafsiloti bor agar o'sha farzandni o'zini ishlab topish imkoniyati bo'lmasa yoki hali kichkina bo'lsa agarchi ota onasini topgan daromadi yuz foiz haromdan bo'lsa ham iste'mol qilib turaveradi toki o'zi kasb qilib pul topib sharoit qiladigan darajaga yetguncha endi savolda so'ralganidek bu savol so'ragan kishi o'zlari ham pul topar ekan topgan pulini umumiy daromadning ichiga qo'shib yuborar ekan ha agar topgan daromadingiz o'zingiz iste'mol qiladigan e, taomni boshqa zaruratlarni qoplaydigan darajada bo'lsa ularnikiga aralashib ketgan bo'lsa ham o'zingizni molingizdan yegan bo'lib turaverasiz agar siz o'zingiz alohida ishlab topib o'ziz iste'mol qilish imkoniyatingiz bo'lsa unda o'ziz iste'mol qilib yeng lekin iste'mol qilish imkoniyatingiz bo'lmasa aralashib ketib qolganligi sizni topgan daromadingizni o'zingizda iste'mol qiladigan miqdorichadan ko'proq bo'lsa siz uchun halol bo'ladi o'rtadagi puldan iste'mol qilish shunga e, demak sizga vasiyat nasihat shuki ota onalarga qo'pol muomala qilmasdan ularga dinni xunuk qilib ko'rsatishdan saqlanib chiroyli yo'llar bilan go'zal axloq bilan haloldan rizq topishning fazilati haqida o'ziz gapiring gapi o'tadigan yosh kattalarni vosita qilib ishlating inshaalloh zorasi sababli ular ham shu haromdan tiyilsalar gunohdan jinoyatdan to'xtalsalar sizga judayam katta ajr bo'ladi va bir xonadonni faqat haloldan iste'mol qilishini sababchisiga aylanasiz yana bir marta ta'kidlab qo'yamiz ota onaga agar ular haromdan topib turgan bo'lsa ham qo'pollik qilishga qattiq gapirishga ularga nisbatan beodoblik qilishga haqqimiz bo'lmaydi balki ular bilan vajadilhum billati hiya ahsan eng go'zal yo'l bilan e, ular bilan murosa qilib muomala qilib to'g'ri yo'lga solishga harakat qilish farzandning zimmasidagi vazifasi bo'ladi allohu alam bissavob